кроткий небесный цветок. Для души миг благоухания. Нежность, ласковый взной ветерок кто целует своим вниманием. Нежность, ласковый взной ветерок, что целует своим славного Божьего сада. Ароматом его исцели души ближних, живущих рядом. Ароматом его исцели души ближних,